podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas. abrir sem medida É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez na cidade Da segunda vez eternidade Agora eu já sei Como é que seguiu no mar das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver.